啊，干！他就在躲在那边等我，妈不装炸弹，因为他们智障，嗯，合理。开车，兄弟，啊，谢了。 好背。哎，中路还好吗？看，好炫炮这个。 这把给你，这把给你。特枪，你拿了这一把。谢谢。哼哼哼哼哼哼。干，连续两回合。好。我看 b a n 我看 b a n 不不，该，你有没有看到？我没有看到，他刚好走过来，砰一下就死。A man，one A m a s go ping，don't p i c g two A m i n three A man，go go go go。